маусымдық аллергия көбінесе жаңағы э, э, шөптерге ағаштың гүлдеуіне байланысты э, ол кезде әлбетте дәрігерге аллерголог мамандарға көрініп аурудың өзінің жаңағы несіне қарай беделіне қарай біз өзіміз дәрілер жазып береміз содан кейін анықтап жазғы айда да көбінесе мынандай ал науқастарымыз келгенде біз қазір тексеріле алмаймыз себебі дәрігерлеріміз айтты тек қана қыста тексерілу керек деп ол көбінесе мынау теріге қоятын жаңағы тәжірибелерді тексерулерді аллергия жоқ кезінде қысқайда қойған дұрыс жаңа ал енді қан арқылы қай қай кезде де болса да тексеріп беруге болады сондықтан жазда бізде мүмкіншілік бар не нәрсеге аллергия екенін біліп одан кейін айтамыз қай кезде келу керек қалай емделу керек түрін